Bienvenue dans cette vidéo Les Profits sur Nous allons voir deux techniques pour déplacer un tableau. Nous pouvons couper-coller ou glisser-déposer un tableau dans Writer, mais la structure d'origine reste. Pour l'éviter, il suffit d'inclure dans la sélection la marque de paragraphe précédente. Rétablir éventuellement le paragraphe ensuite si nécessaire. Pour ajouter un paragraphe avant un tableau, comme dans cet exemple où le tableau est en début de page, cliquez au début du texte de la première cellule et appuyez sur Entrée. Une autre méthode pour déplacer un tableau est de l'insérer dans un cadre. Sélectionnez le tableau, puis Insertion cadre, cochez Taille automatique en largeur et en hauteur. Les cadres ajoutent par défaut une bordure que nous pouvons éventuellement supprimer. Cette technique est limitée au tableau ne dépassant pas la taille d'une page.